den Seitenstraßen-Crack Wenn der Fernsender der Ziefelbombe kleckt, ist der Streifenwagen Scheine und die Kikos, ich mach Scheine in der Spiele Ich bin Heisenberg, die Sonne nicht dick, weißes Back Bam, bam, bam. you